哈哈哈哈哈 Спасибо, с праздником всех! Диджей Про, Паша Павличенко. готово. Самая вкусная песня в конце будет. Да. Thank you. Э, сейчас прозвучит композиция, вот с которой именно, с которой именно Паша поедет на минуту славы. Это, насколько я знаю, Паша, это ремикс, да, на Инди Небо. А, я Поясни, приеду, пожалуйста. А, я поеду с оригиналом этой песни, но дело в том, что я сделал клип на эту песню. И поеду именно вот с этим клипом. Клип сделан в стиле Масяня. Так что, если кому интересно, заходите на indinebo.com, и там вы можете его увидеть. Итак, аплодисменты, диджей Про! И композиция «Я космонавт». Саш, тебя тоже с праздником! И удачи на минуте славы!